ミスラ目覚めた貴様がのんきに寝ている間に世界はこのざまだ。 奴の言う世界の終焉とやらが始まるのも間もなくだろう <laughs> もはや打つ手はない奴の力は想像を絶するならば道は一つだどういう意味だはっきりさせておこうだから何をどちらが強いかだ 今のお前がどれほどのものなのか証明してみせろ何が言いたい こそはっきりさせてやるほう何をどちらが強いかだ の顔も見飽きたならば見ずに済むようにしてやろう もうすぐ生まれるそうだなうんお前に似なければよいが余計なお世話だ生まれてくる子にふさわしい世界にせねばな妹を頼むああ 世界を救うなどそんな大行なことが貴様にできるものか貴様は壊すことしかできぬバカ者だだったら壊すだけだこのふざけた世界をな貴様の顔を見るのはもううんざりだそろそろ幕引きとしようではないか 行けミスラ様を奪い返せそして神を壊してこい 握手はできぬ えるアスラその脳裏に浮かぶは見えない糸に翻弄され失われた者たちの面影交わした約束を果たすため奪われたものを奪い返すため歪んだ世界を壊すためアスラが